ben öyle geldim. Öyle çok ünlüymüş, fenomen bir yermiş. Belki yer bize tamam, iyisin. Giderim ben seni. Yok artık herhalde. Resmi böyle gözüküyor. Bana heyecan ben de Ama bayağı canlısını burada yaşadık, gördük, yedik, içtik. İnanılmaz. Şimdi de üzerine katıveriyoruz. Başladılar biraz sonra de devam edeceğiz yemeğe. Aşkta dertler katmer katmer katmermiş. Bunu edebilir mi? Buradaki katmer katmer anlamını biliyorum. Katmer katmer ne? Şarkı biliyor musun? Tatlı tatlı mı oluyor? Allah beni kahretsin. de fesatı geçiriyor. <laughs> Evet, ben böyle bir kahvaltı yaparken en güzel kahvaltıydı. Büşra en güzel kahvaltılardan biriydi dedi. Diğerlerini merak ediyorum Büşra. Size mutluluğun tarifini yapamam ama gösterebilirim. Ama bu şey katılmıyorum, insanın kahvaltısı daha En sevdiğim kahvaltısını yansıtmak istemedim. Çünkü o zaman herkes önüne herkes gelmek ister. Kahvaltı, Ensarjan'da kahvaltı yaptılar. Ensarjan'da bir mahcup. Evet, burada şu an e, aramızda Ne konuda ya? <laughs> Ensar'ın kahvaltı. Evet, kahvaltı gerçekten. Ensar bize kaç yıldır bir tatlı yapacak yapmadı. Çevir bana, çevir. <laughs> Geçen gün onlara kalmaya gittim. Yemeği yemişler. Hiç gel Yemeğe gel demek yok. Vatandaş 11'de geldi. Merhaba 11'de. Önce zeyt. Tutandım yapalım. Buraya yapmayacağız. Tekte kalkacağız. Erken gelseydi yiyeydin. Bizim kültürümüzde aç olanı sofra açmak vardır. Yemişler. Yapmadı yapmadı. Yemeğe gel demek yok. Yok kızım gelin yapalım. Hatta Gelin geldi. Çağırıyoruz. Yataklar şuraya Acayip yaparsın ya. kaçmasın Tamam mı senin müsait olduğun günü biz nereden İlk defa gelmişim yapacaksın? Ben şatkabı nasıl geleceğim? Hadi ben geldim mi diyeceğim. Hayır ben ilk defa gelmiş eli boş geldi. İnsan bir çikolata getirir ya. Hayır onlara Çat kapı gideceksin. Misafirliğe eli boş girilmez. Bu kültürümüzde yok. Aa, eli aa. Şimdi Antep sokaklarında <laughs> gezmeye başladık. Zela yüzünden koş koş koş. Nefes nefese kaldım. Arkadan geliyor kendisi. Hava çok soğuk. Bir de yemeği kahvaltının üzerine. Hoşuma gideceği bir fikir. Erisin kararlar. <laughs> Personelleri böyle eritebiliyoruz şu an. Nefes nefes kaldı. Antep nefesimi kesti gerçekten. Is that video? Yes. Video? Really? Ah! Merhaba. Bu kahvenin özelliği ne? Menengiç, menengiç kahvesi. Tadı nasıl? Sen ilk denedin. Aynen beğendim. Biraz şekerli mi olsun? Biz hep sade içmeye... Aynen alıştığımız biraz fazla geldi. Servis de mükemmel. Aynen. Güzel. <laughs> İçemedi. Hadi bir iç görelim. Ama hala devam ediyor. Tamam mı? Kapatayım mı? Tamam. ediyoruz artık eve dönüş. İki gün nasıldı? Yorgunuz, yani, bolca tokuz. Ama konuşturmuyorlar. Bana ama evet ama aramızdaki bir ne var? Aç insan var değil mi? Söz vermiyoruz. Yani gerçekten ölüyoruz. Mide fırsatı geçiyoruz yemekten. Yani çok fazla haz aldık ama acı çekiyorum şu an. Ama şu arkadaş şu şunu zoomla. Parmakla gösteriyoruz. Bu, bu yolculuktan acı ayrıldı. Aç. Gitti. Bir de bütün iki gün böyle şikayet etti değil mi? Tokum. Evet. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim bir daha. Ahmet çek beni çek arkadaş merhametiyle bir arkadaşımı göreyim. Bu adam insan havalı. Mesela simit almaya ikram ettik. Biz dedik ki bak lahmacun fazla bunu <laughs> Dedik dürüm sardık ekmeğine lavaşına verdik yesin diye. Yolluk yaptık. Yolluk yaptık. Öyle yedi. Ondan sonra istemem. İstemezlikçilerden. Ben şok buradan oldum şaka Gaziantep yapıyor Büyükşehir sandım. Belediyesi'ne, Hatay Belediyesi'ne ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunabiliriz. Böyle vatandaşları şehrinize almayın. almayın lütfen almayın. Adana, Hatay, Antep. Hayır bu blok tekrar Adana'ya gel ve at geri Çay nasıldı? Nasıl Peki, geldi? Antep'teki... Yok çay hiç heveslenmiyorum. Ama var yemeğin üstü nasıl güzel gitti. Şimdi soğan kavgası çıktı. <laughs> evet. Evet ya. Tabii. Vermediler bana. Burçin kavga çıkardı. Pişmiş soğan istedi. İstedim vermedi. Buradaki sahipsiz pişmiş soğan alabilir miyiz dedi. Berkman dedi ki burada sahipsiz pişmiş soğan var. <laughs> Yok. sahipsiz maydanoz var, sahipsiz soğan var. <laughs> Çok iyi cevaptı. Biz orada sahip çıktık soğanlarımıza. Abi yemediniz. Ben takip ettim. Ne? Yediniz mi? Çünkü onlar... Üçüncü soğan geldi bizim Evet. Takviye geldi. Sen onlarla karıştırıyorsun. <laughs> İkram yiyeceğim İkram yiyeceğim dedi. Niye kızım? da der misin? Aç. Ya ne diyeceğim be Allah Lütfen itiraf et. <laughs> Kamer kameraya der misin? Aç şimdi. Böyle bitirmek istiyorum. Pişmanım ben yemediğim için köpek gibi pişmanım. Keşke o lahmacunu Hiç yeseydim. pişman değilim. Çok Açım ben yemek yemedim deseydim ekmeğin arasında soğan muğan vardı koyardık. <laughs> Uçakta göreceğim. Bir son yine. evet uçakta göreceğim. Bir internet. Son yine neyi bilen. Uçakta beni çekemezsiniz. Bir kere kamera yok. Ne? Büşra'nın yanına oturacaktım. çekerim. Bir şey diyeceğim ben Büşra'nın yanına oturacaktım. Hayır ya. Esra değil. Nasıl trollerdim var ya bunu. Hayır ya. Koltuğunu falan sallardım. Çok kaçısınız ya. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Zelen. Hadi bir açım. <laughs> Açım.